dex da ngay naan ba digg rek géej rek ngay buusu daal di xam ni weex na xat seen maam nag ndoxu dex la naan ba digg rek te du la wax wooye fii ma sëriñ lay dama lay laaye biir sa baay dex na li ma dex ak géej bu ci gën a ràkk géej mu ne ma dafa dafa dafa woon géej du dara mais nag dex def ñu tekk ca kaw waaye xel ya ca suuf kenn xam ko ku dul yàlla alhamdulilah moo tax ba kon ab së ab sëriñ dañ koy tudde ci ñun dafa doon koo xamante ni bi ku tàllal kanamam lay doon doon nit ku tabe nag di teral képp koo xamante ni bi da ñëw na ci xadra meloon na noonu kooku mooy ñeenteel bi dañuy waxtaan ak moom suba teel di papa dañu bëgg nga baal ñu xàq yi nga xam ne ñu koy def ci sa kanam ni ah di ab moom de lu leen neex li ab du moom lu leen neex def ci waaye li ma moomul nag ma cee décidé te loolu la borom xam-xam yi di wax ni al martabatu laa tusami martaba du bale moo tax yal na yàlla may teggin yal na yàlla may teggin su nekk moo wax ko ni teggin euh, moo tax adab yi wala teggin yu ñu war a defee ci lu nekk même code de la route bi nga xamante ni bii moom la ñuy doxal tëralin wu ñu tër wu ñu tëral la lenn lu ci nekk ñu jaaral ko ci yoon ngir éviter képp ko kenn ku mbëkkanteeg sa moroom waaye ñu ni leen code boobu nga xamante ni bii moom la nit sonne ba xam ni mënu la ñàkk lu ñu dugg code de la presse code de la route code de nangam code de nangam lu nekk ñu wutal ko code parce que xam nañu ni dafa jàddu moo tax ma ni leen code yooyu ngay gis waa adduna même ci seen tëralinu adduna ñu di ko doxal te muy lu war war a am da ngeen yëg ni ci kër yàlla la malheureusement code yi nga xamante ni bii moo ne fii ak ya nekk foofa du benn feu rouge ba ta koy gis nga gis mu rouge wala mu vert du dëgg nga mën a dem wala nga taxaw boo demee kër yàlla nag bët ba nga xamante ni bi mooy gis kot la lay arrêté du bët bii nga xamante ni bi moom ngay gis xam nga lu koy gis bëtu xol bu ànd ak xorma boo amul xorma doo gis yooyu tablu bu ko defee bari na koy gis mu accidenté ci kër yàlla nga gis mu sonn lool te mu jul fenn fekk dafa accidenté infirme la buy def mënatul boppam dara nee na du ko sentir yëgu moo tax noonu ni muy feeñee ci biti ci niñ ko xamee ak ni muy feeñee ci biir du benn waaye nag nañu xam ni ni ko amee ci kaw la amee ci suuf ñu respecté bu bàyyi xel mburu la ko moom ma ab doo baaxe woon loolu nit ñi di leen bu ngeen ziyaarati bu ngeen bu ngeen dee ziyaarati kilifa yi di kilifa yi booy leen ñooxoo wolof ñun wolof jàpp nañu ni bu ñuy ziyaara fii ak ñooxuwuñu fi ñuy ziyaara rek fi ñuy ziyaara yëpp moo tax sëñ Haadi Touré radiyallahu anhu ñëw na fii ci lu ñu nettali ndax fekkee wu ma ko mu ànd ak maam Abdou ñëw fii di ziyaara Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñu ànd ñëw ba fii boobu maam Abdara Wele moo yor fii maam Abdourahmane Wele maam Abdara moo yor fii boobu ñuy seeti maam Abdara ndax caabi ji newu fi woon caabi caabi rawdu bi pour mën a dugg fii ci jàkka ji boobu fekk mu tëj ñuy seeti maam Abdara waaye ñu toxaw ba yàgg bi sëriñ Hadi Touré ni góor gi même ndax fekk ndax foog ngeen ni fab xol ye fab xol mën a yegg caabi mën na faa yegg ñu ni déedéet mu ni kon nañ taxaw fii te jarul ñuy xaar caabi moo tax ca biir di la ziyaar kon mbir mi mbiru xol la waaw nee na maam Rawxaan maam Xaaj Bachir sëy maam Cheikh Alxaaji Malick nopp la def ci ñëw ñu bëgg ko paase la fu mu daan paase mu ne ki ko doon ki taxoon ma def ko jógu ci lu yàlla ci rek lay waaw waaw kon mbokk yi bi ci des mooy wa yaxdau lil miskin moo ci mujj mooy juróomeel boobu day am yërmande woyof ci borom mbubb yu gàtt yi miskin boo ko waxee rek ñu yaakaar na nga waaye borom mbubb mu gàtt Maam Alaaji Malik radiallahu anhu nee na woon Maam Mansour ah man day sama gannaaw bokk na ci li nga xamante ni bii tiit naa ko te bëgg ñu di ni ma ci mooy sama borom mbubb yu gàtt mooy ñi nga xamante ni bii seen mbubb woyof nañ te seen pas-pas dëgër ñu dugg si ci kër gi kon nag bu leen jël kenn koo xamante ni mbubbam dafa rafet wala ay dërëmam dafa bari ba ngeen teg leen ci kaw sama borom mbubb yu gàtt moo tax maam Mansour bu ma saan tëjoog borom borom bu gàtt di nga gis kilifa bu ñëw ba pare mooy na xaar waaw ba pare borom bu mu gàtt yi ba pare waaw léegi la ma jëriñ ko xaalis ci góor gi daal ñëw fekk góor gi ci misalu yaakaar mu ngi sol toog di ma xaar ma yàkkam ci rek jéggi ni mu si giyam ci man ni nga sol ak nga sëriñ seetal ko jëriñ mag bu ma xam ne doo si am mag dem ba bàyyi ni ci rek mu ne bi may wax ak yow gisatuma la yàlla bi bind koo ko boo ma waxee fu mu toll ca yàlla ma jël li ma la yónni mais boo ko xamul xaw ma ko dama la gën a ah njàngale yaa ko njàngale yaay kon bokk yi loolu moo tax ba Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu gannaaw bu mu waxee baytu yooyu dafa continuer ci téere ba di leeral di leeralaat loolu ñu wax ci bayti yi muy waxi nettaliwaat waxi beneen boroom xam-xam waaye beneen nitu yàlla yéen ngeen xam ko bu baax ñu koy tudde al imam al junayd mam junayd mam alaaj malik nee na bind ko ci kifayatu raghibin ñu koy bind bari na bari na ñu mu yàq seeni seeni pexe lu dul koo xam ni màng na xam-xamu sharia bu mat sëkk mooy bu njëkk bi xam-xamu sharia dafa bari ay ulum sharia waaye nee na bu ko defee xam-xam ya mu ëmb yépp benn bu ca ne boo ko mën la jeexalit nga sori ca màng ca lu baree baree baree teg ca nag doon ku sàmm ci yi nga xam ni moom la yàlla araamal def lu la neex ni loolu dañ ma koo daganalal ci yeneen anam te daganalul woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp jaaxaat la lu yàlla mayul yonent bi may ko kenn bismillah kon ne ñu yemale ko foofu bu ko defee waaw kon fa tabarakallah kon rek euh, ñu yemale ko foofu ci ndigalul sëriñ bi ba ba ba ëllëg insha allahu taala ñu àggale ko di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla defal ak dégg ak topp yàlla yàlla fayal Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu an te dëgg-dëgg eh, du du mooñu moom la ñu jël ni bu fekkee ni nit ku nekk wax na loo xamante ni bi lu yaatu la li ma waxoon léegi nit tungu ni du teew ñuy nataal dama bëgg a wax ni bu fekkee ni loolu pare na kenn ku ci nekk war nga am sa namuuda ci man bi may jeexal dama ni woon exemple bi nga xamante ni bi moom laay jël mooy Mawlana Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu ci njiit lu ko mat te nag it waxuma ni dama ko jël nii de waaye incha allahu taala bu subaa dinañ wax jël gi fu mu tegu ak kan mooy ki nga xamante ni moo ko tànn wax ay jikko ñu xool jikko yooyu ndax dëppoo na ak yi ñu wax wala déet fa tabarak ñi dégg ñi nga xam ne ñoo dund ak moom aadaaw billahi tawfiq wal haadi bi mannihi ila sawaai tariq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jazakallahu xayran mbokk yi yéen ñëpp Sidi Bakar Mulaay Abdou Aziz ne ñu ngi nuyu kilifa yi fi toog yëpp ne borom kër gaa ngi nii di doom ci sunu wayjur wi di alxaaji mbay saaxo alxaaji xabib saaxo mi ngi ànd ak doomu góor gi alxaaji ibrahima saaxo mi ngi ànd ak ibrahima saaxo ak kilifa yi fi toog yépp ak abdul aziz si bu sunu mag sidi ahmed si mi ngi nii toog moom itam moom mépp ñoom daal ak ñi fi toog ñépp ñu ngi leen di nuyu ci seen tuturu sëriñ babacar ah monsieur le maire Cheikh Gueye bu Derklé ca Dakar moom it ñëw na Chérif Tourati mi ngi nii toog Sidi Bakar ne ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ci turu Sidi Bakar xalifa bi di leen ziyaara bu baax di nuyu daal ñi fi toog ñëpp bàyyiwul kenn bu subaa nag mu ñëw rek moom incha allah papa Yuusufa Jóob àggale ko ba ñu xam ci dundu lislaam kiy dund lislaam ak ki nga xam ne dundul lislaam ne te moom mii kat buñ ko dégloo ci xam-xam bañ koo dégloo ci moom mii rek mooy wax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsanahu boo déggee demal nga segg jël la ca gën a rafet surtout nag loo xam ne dañ ne qaala allahu qaala rasulullah ne loolu war naa doy ku ne ku ci am ak laaj nga bind ko boo koy indee duñ la tontu nag la nga laaj ca saa si waaye daal danañu fexe ba bind ko jox la ay téere yoo mën a dellu ba am lu dal sa xel li koy waral ne dafa am rek benn bis ca Liberté 5 benn waay bu ñëw fii la fekkoon ñoom bay la bi mu wacc soxnaam jàpp nag ñu wacc ko ñu nettali ko ba pare nanguwul daal moom mu dal di jub dem yàlla tombale koog moom nag ca ca liberté cinq fekk góor gaa nga fa papa Amadou Lo Baye Alaaji Kebe Pape Tidiane Pape Cheikh Ndiaye góor gi di ndékki waaye ji dal di posé question ba ñu ni teg ñu daal di dem ba ci ak ma ni papa mu ni déet sëñ Babacar ne man nga indi téere dama ñoo nekk ci jamono boo xam ne bi doo waxe sa xalaat góor gi indi ñeenti téere jox benn bàyyi àllaaj fam tijaan kenn ku ne daal ñu jox la benn téere ñu ni ko fam àllaaj yóbbu bi bu sàngam waa ji waxal li nga wax ñu ne waa ji waa ji lu mu wax fam àllaaj ba téere yi daj mu ni ko loolu ñu la wax na du ñun ñoo la ko xañ dégg nga ñii nga xam ni kenn ku ci ne bokk ak sa morom fa nga dëkk ñii nga Maroc ñii nga Algérie ñii nga meneen yow nag yaay xam nag ñooñee ñëpp kala ci doy nag nga téye waaye daal xañ nañ la jabar ñooñu ñoom xañ nañ la jabar di leen jox ay joxañ ñuy dem ci yenn téere yoo xam ni dañ ko jëlee ci Buxaari mu yooyu sax am na ñu koy traduire bu muslima ak saxiixay ni ak muslim wala kutubu tasawuf kutubu sharia yi ci gën a wér tabarakallah moo taxoon sëriñ bi wax ni nag ñu bokk ci lu ñu war a jiital ci li mbir maanaam waxtaane ko mooy nee na mooy jàmm moo ko fàtte ci njàlbeen loolu jëkk la wax ci jàmm jàmm yoo xamante ni bii ren bañ nañ ko ba mooy temu gàmm jàmm mooy temu gàmm loolu ñëpp bàyyi ko xel ci seen i jëf leen nee na ñëpp a ngi wax jàmm waaye kenn jëfewu yàggoon déggoon naa nag bis ci sama baay mu ni maam Yuusufa Jóob da daan wax ni jàmm kat ab jàll la jàmm ab jàll la boo xam ni yàlla ko fi teg mu nekk nee ñu jàkkaarloo moom jàll xam nga jàll daal waaye nee na jàll booba lu lu lu mu neex neex lu ko ñëpp bëgg bëgg ku jàmmoowul boppam yal na yàlla may ak jàmm moo ñuy mën a tax a mën a dégg ci jàmm kon bu suba rek incha allah taala nee na ñu jàng fatiha salaatul fatiha nee na yal na yàlla may ñu yeewu ak jàmm teguwaat nag ci sharia nee na sharia nag mi ngi bëgg a tumuranke ci Sénégal mais dafay déglu benn bis ñu ni sëy yi nga xam ni ci jàkka yi lañ koy takke mënatu la wér nee na ko ko doon wax ak heure baag yépp mi ngi ci bopp mi ngi ci boppam moom mi ngi koy fàttali ñu ni sëy yi ñuy fas ci jàkka yi wér nee na fase jàkka yi nee nañu wéeru tribunal la ñuy fase wala maire yi mu door a wéy nee nañu jàng ñaan fatiha salaat lañu fàcc ñu ngi ñaan wax leen amin fatiha salaat fàcc allahumma amin ma bëggoon koo wax moom ñaata at la am te wóor na ma ne passé na soixante-dix ans pourquoi mu bëgg a dem ci télé bi wax leneen ma ne ko yow yaa war a njëkk a bëgg a déplacé yow yaa war a gën a njëkk a dégagé sa bopp avant ngay déplacé loolu loolu laa ko bëgg a wax ne am na am na waaye maa ngi koy def maa ngi koy wut nag